Блять, оставь это. Спасибо. Сейчас мам дам. You'll have no cause to... Ебать раньше спага увеличили, я охуел. Kiss My power is summoned. Derek Matra, spojrzenia. Saul, cadê o Nion? As it is in my power. creation lies strewn below me. Consider the consequences. Пойдем пизданем. пойдем, Матра. Yes. Я успел. Ай, сучка! Что, блядь, за бред? Он скинул его в окна! Пиздос, он огнем сбил. Он огонь сбил первым скиллом. Крутилка этой гребаной. Лорды потухли у меня. Купи орды, пожалуйста, питов. Выложи мне. Мне нужно не, орды. слушай, я у себя саппортю, у себя. А как так-то я-то должен покупать? Блять, у меня бабок нет. Я купил этот сапог, блять, с мамой. На, Спасибо. не, не лезь, ну, дохуя, ну, Хотя да, сейчас помогу тоже. На этом лане прессуем дальше. правом положении на мид. Пойдем Т2, пока да, четвером. Да, да, да, да. Забираем, забираем, забираем. My power is under attack. Just your wings. Ну, прости, да. не, не поставил. Да что играть-то? Ты слишься, что Чё? А, прости. Том, том, том. Двойной уран. Your middle tower is under attack. Indeed, As it is in my heart. was the last of my kind. Yet. You'll have no cause to question me. I will. Yeah. The ancient power. Hired! Oh, it is right. not is true. Yes. Forth and willingly. Well, when выходим. Локер. I go as big. Be it thus. The enemy's middle tower has fallen. Why? И держа руками. перемен. By my wings. Что-то я за саппорта не очень иду. О, блин, я один варды покупаю? Давайте, давайте, давайте, давайте, вперед. С меня срубили. Поэтому да. Меня фуру срубила жопа. Красавчик ушел. That would be worse than any death. Your bottom tower is under attack. You have entered my realm. fire stations are fortified. The bottom tower has fallen. I end your life that something good may begin. To a new landing. My power is summoned. You'll have no cause to question me. Just so. тебя I go as bid. Consider the consequences. Give it here. Very well then. Yeah. Share the light. Заебись там дал вовремя. Давайте, давайте дальше. I'm not ready. Yeah. No, no must. Light of fate upon you. My power is something. Radiant structures are fortified. Very well then. Слушайте, а дайте я тоже соберу что-нибудь. as I will. Какая разница, когда у всех ТП, все знают, блядь, куда идти. Сука, команда долбоёб Чё все? Ничего не сам. Никто не хочет в пальцы сыграть. Я заебался, неприятно, блядь. Хочу нашу нормально сыграть, блядь, а мне команда долбоёб подается жёсткий без настроек попадает игра дальше. У меня нет достав, честно. Прям вот как думал. Сало, сало, сало. in my power. The enemy's bottom tower has fallen. I go, Asbid. By my wings. Abide my time. It is right. Tis my honor. Rush! Undoubted. Можете быть наглее. Forth and willingly. You have no cause to question. Sugar, dismiss this plan! my honor. My... It is right. Инвокер, почему ты своим торнадо мне вот, ну, так вот... Прям больно, кстати. Все мои скиллы уходят не туда. by my wings. As I will. Все, все, отходим тогда. Be it thus. As it is in my power. Eul только на себя, пожалуйста, используй. А то, блин. Отойди, отойди, пусть она up, получит, отойди, отойди, отойди. Отойди, петух, пусть она одна В смысле, надо вместе? У нее больше и так level. ты чё? сейчас мне 300 голды, чтобы раскастоваться прям жестко. I'm under будем сражаться. Флаг поставил, давай. Блять, извиняй я его поднял ветрами, я не... Сука. Извини, я не слышал. Офигеть. Вот я же говорил, использовать только на себя. То ветрами, то юлом. Вот теперь вот, ну, ребят, вот, ну, блин, слился. Не, юлом, юлом, я один раз вот поднял. Ветра... Ветрами я тоже не мог. Блядь. Красавцы. настолько чревато. А чё вы Джага один? У него ульты нету, ничего нет. Ломать надо, ломать. ПТ, ПТ. Ну все, все, ломаем. Чё вы ломаете, инвокер, у тебя же все есть. Три-три-один там этот, форжи вызови. На форже переключи. Красот. Три типа. Доломай, доломай, доломай. Башню доломай. Ну, две тычки. Мог бы трипл сделать, если ПТ прожимал вовремя. By Your bottom tower is under attack. Blast off. Just so. He's right. Блин, сало не успел. Your bottom tower is under attack. Triple kill! Accept your death. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. I not for myself, but in honor. Very well then. monster kill. Arcane are my ways. Пуч 13 левел, офигеть. Минус Джаг, видишь, я за прокаст убиваю. час. Поэтому не стоит, Юл. Я одного точно выношу с прокаста. As I will. Банки в обоих попали. Люблю сокращать чужие колонии. Ломай, ломай, ломай. Вот Патч не вовремя попал. грибовым соусом. Семах ГГ, репорт Доверу Камбэк, я бам. may well be. To a new land, Ibra! The seal for Oro! Skyrat, I am a tool of the greater good. What does that mean? Можно, пожалуйста, для меня? Опять я? Бабок нет. В опять пить? Я думаю, морду эту. Посмотри в конце катки, сколько я купил. Окей. У кого больше? Ну, я думаю, сто процентов у меня. И центриков... Вот, Центрики без спора, конечно. Сейчас обновите. Just so. Yes. А центрик сюда, я же оба варда выкинул. As I will. As it is in my... Mystic word! group What's the question? Ничего ясно. После имбара. В смысле, да, было ночного? Конечно, мы выиграем. Тут меня уже не убить. Ну как, убить, но, ну, блин, если пуш законтрит. пацаны 16, 6, 20. Я не знаю, я еще и спортил. Ну что, в, групп в групповой сыграем, нет? Я заебался с долбоебными блин, на соло играть. Ну, тут кинешь. Я всем кину, кто захочет. игроков. Вот, сравни варды, сколько купил. Смотри, смотри. Сейчас даже сам посмотрю, сколько я вардов купил. У, на три больше. так вот я и собираю тему пацаны